C-Safe Cold Chain. nanti training module kani ka muri naji cold chain mana? Nini ngana ka ko ngulmil ko patta pirano i tangara burbur ne. Pinga okno selling no kono ini tamano ji. Nanti cold chain ka ini ka making sure mam dim ka ko ngulmil ne ko burburam ta pirano. Ngara no tangan nyimat ka tu i ngara kadu ramana paim giama ko cep no nyinyi ngata che da nyina jikaol che nuskanika nyinyi kamangi dama aru anji isiwa nyinyi ngata yu istama nina jikaol che ngani i eh, kungul mil nyinyi ne ku fresh kirambano i eh, ku bata pirano ne i eh, ku teis katubata i meno kun ngara kado yo matar kumat jikana piriya kanika start pamaning mena jikaol che nga manji ice slurry wanku. ninyi ka nanji ka nyinan ka wok naji Nanti kula nanti tanga i make sure mana manaka nanti nanti pata i nanti lit teta mam close kama gira. I pubuak pak nungara slurry call. I mangini nanti das ne menakun gira di ko insek kama nanti ngame bana ya menekun gira di ice shaped ice panaya manaji bakes kamaya ice cube pon ka ino anaji patayu mena news mana manaji plak ngalangalai ya ice yo salt water ya nanji temamota ya inaji temperature data sheet inaji pen Naji kula kareri wala rekira. Napul inside you. Inaji lit one go. Berin stama, use stama naji sanitizer ini inika ku tobat pura ku James yo. E, naji taranga ngala matekira nawata no naji ice slurry baru pak no naji 3 packets naji ice one go i 1 packet ka kurasal kuora Bel mata mang ini kan manginikanyi Three packets ice one salt kuora ngara naji kula da mana three quarters full kira cek tama no naji temperature naji kanyi ngara slurry naji thermometer ka murin ka kanyo ka magira ngara 2 a minus 2 degrees bera waka ina nji slari ni ready wara pirimba turet rani wara tani ko fishing bera nyi nika tanam go wara fishing i ko anam nyi mat kot ko ngol mil ko red the same time nyi nika PC pisi de tani ne Makara ka nyi nika. bera wang napul jara ko ngol mil ko teret panayo i na ji dare mun poch putek mana ji paldat na ji wit mana ji kumulong ne e lupak pangok ka ngara ji slawi ka kutarang ka mata pit pit mana ka prit no kun tani pat ini ka ko ngul milwi anu e kun wara pe ni ka lupak kungul mil yung ngara ji ji slawi lil wara ngara ji logbook kungul mil ya putaku kama takunu ma madan pak pak kirim pangoyo cek taman kungul mildet panak kanan jengar slari dim kawok pepe ngar kura manang kanukun karuing kaya kira tata penjilit pangoyo ini jibe mete keda kira. ini kakanyo ina jibe tempet jaka burbur da matakanjin pirim nyinji mata matawango ni mada yeler ni jira ngaran jibe tempet yo, ngaran ji slari yo i tempet ya ngara kungul mil da ebriawa da ngara teiga nyita ninu yo Tai lo na ji tempet ya fo ebriawa ngaran ji dara sheet kanyo yo Ben cek taman jere tempet ya ngaran slari yo Hidupak manji tema mutai ngarakura pepe. ini tani patno for 30 seconds. Tani patno wana mata pirit mekirano. Ini karena ji namba ne kama na beit pir na ji true dait pir karim kanyi. Be na ji temperature ngata ya mana ngat 2 degrees kira. Ini kata ma na ji ice kamer tu tani marao. I mix tama na ji slurry bangu yo. I check data tama na ji temperature yo. Bechekta mana na jitempet cebang war kungul mil. Kumbara ka chus na mana kungul mil wan. Be ini ka chekta mana jira. Kungul mil nimi bangana mata da each time yo. Benar kirk no naji string wakal ngara anu nuku no kungul mil ngara dangkado ni jira. Ne pata orang tadadot no kungul mil ngini yo. Chekta mana naji temamu tabana katarangka i sanitize. Be rupak no inside ngara mi Wei pa nangara kungul mil Ini tani part no panada 30 seconds no. Ba kungul mil bang nanti temperature kapira no ka daka between 2 e minus 2. Ba taile lanji temperature yung ngara dara sheet. Ba kungul mili na katurung kallo pangada nanti slurry. Ba turuna lat ni jira every hour waram tai check tam na tempet temperature ngara kungul mil seiman panguda nanti string wan ngona karamia no kanjen kanam bera na igerek tong na fishinga nyinyika patongo checking dama jana ji tempet cheyo e dabe ya matongo na ji burbur gerano ni ji kakanyowa patto kono yo tama jana ngarana ji kaul chein yo bera matongo lukap to tama jira ko ngul mangi pattanam to narabachira i na ji right tempet cheram ta kira yo ini ka ko bridge me wala patta gerangini yo Benyi me lukab tota mane mangibata ikpir muka maka nantani ne tempet cai kira den kira ngini ngini kadagon ngi kinu kuramita kubata kira be ini tango nuka kowi ya wara kira be na ji wei da mano kongul ngara kali nyemat kota i wei da mano kongul milbana ngara saul tamam be tailil wara jena Namba yang ngara lakpuk nini Be ngarwe watama itaili leibolka ngarananji bake pongoka inika ninika naji bake ka tama ko mil tangu kamakani kem kaukyo i ko ngara mamni mat kato i ko ngara mani ngalla ne ka be metang lo kapta tama ji ko ngulmil yo mangipatta narabati da purpur be metang kira inika ko mil ka ko wala me ngara wala ko wiya kamma Be ini karupak kungul mil karanje slaring inda manajengar crawl room kama under four degrees. Ini ka patta ini yo. Ini ka kungul mil ka patta birano da perken kuni mea ya kama. Soldiers stacking ka mangi patta ini yo. Pek tama kungul mil kungala ne i turutuk kora ngarananji truck da ngara burbur nama tekira. Kanywa mangi tama nujira ngara soldiers stacking yo. Lupak no naji ais tikle tiklea ya. pepper atau lu dipak no nanji kula cola. Bea kongol mil banget tanikot no ngaran nanji slurry katu. I lupak no ngaran leya lea bana ngara ais. Be lupak naji lea naji ais ngamere da kanggal ngar kongol mil. nanji leya lea seduak pak no kongol mil ya. I nanji ais. Ibit nama tekirin nindar no. Be bea kata mangi tamani jera. layer of fish ne e layer of ice ini mata tam ni jira kongol mil i ice tam ni jira duak pak ni jira kongol mil yo ngarana ji kula da mana e ngarana ji kula da mana malle lupak na ji kula yo ngar cool room mo mananga kiran kun prit ngara ratina yo naji kulan ji batta ngata kaini ka mayit ni bira naji ice kongol mil da prit mereng ini bira no Nini ka freeze ta mana ko Philips panguyo musto ta mana duak pak ngara refrigerator. Beru pak na ko Philips ngara ziplock bags i mangini squeeze ta mana na ji hene i seal ta mana. Muga maka wrap ta mana na ji cling wrap re. Philip ka pinggauk no patram ta ngara fridge da few days no. Ngara selling wa ta mana ji ya. Ini ka freeze de ta mana. Kongol milko binyika ini ka patar gini birana da pedikme. Bayani ni ngatara kau ne kongul mil mangin ka ni kama kira ngau. Wiya kama. Kamal bana ya. ini mini kalak kalak mani kama ya. kira ya. Naji gilis nukono kapel wada kira. Ni kangunu wiya. Kongul mil ku wiya ngata kira ne. Naji ngara three things kaju tikari murinya. Ini ka kira poj. Nini ka wolk tanam ngara food business. Bayani nini ka chana baca. mi ka nyi ngara sel nam danam ka mi pata imene kon kado matar maramawat ki dani mirera ka tare wak nanji food safety requirements ka ni chen abattu ka nanji kaul chen ka ni ka ulk mambani bira i kongol mil ninino ko pata pirano i borbor dabe matawango nanji kaul chen ka ni ka murin tetta mandai ko fishing business ninino kunyo ni kara be matawango make sure ta manajira nanji kaul chen ka ni dabe matawango Kaniware karo kastumani nika kongol milko pataram tapani kotno i menekon matar ko metap memang ang tanat to jerabat na jibiri ya kani ngara filiting ka ngini ka jerabat de daji mana natyo